harus menunggu lama kata darimu mungkin butuh khusus rangkai kata untuk bicara dan aku benci jujur padamu tentang semua ini jam ini pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu ingin ku makin mirip ada yang lain bisa